industria, académicos, etc. ¿Cómo? Este punto quizás eh, va más destinado a lo que son los pacientes y a las organizaciones, tomando conciencia, tomando confianza, siendo fuerte en su capacidad de actuación y de elegir, eh, convertir sus elecciones en actos y realmente tomar las riendas de su vida desde el punto de vista de sus derechos, servicios sociales, economía, en definitiva, defender su dignidad. Los derechos humanos, como ya he dicho, son algo básico, pero esenciales. Los derechos humanos son denominados de distinta manera en los diferentes países del mundo, derechos civiles, derechos fundamentales, pero realmente los derechos humanos son aquellos derechos que las personas tienen por el mero hecho de ser personas. No necesitan ni mayor reconocimiento ni mayor desarrollo legislativo, aunque lo tengan, porque la investigación, tratamientos, los medicamentos huérfanos, realmente por el derecho a la vida, a la integridad física. La accesibilidad, la accesibilidad como tal no es un derecho, es un deber. El derecho es el derecho a poderse mover libremente por tu Estado nacional y por todo el mundo, lógicamente con las limitaciones que ponga un Estado. ¿Por qué un niño con una enfermedad rara tiene derecho a acudir al colegio en las mismas condiciones que el resto de niños? Y si eso supone tener una asistencia sanitaria a la par, la debe de tener. Y podríamos estar hablando de derechos fundamentales derecho al trabajo, el derecho a la asociación, a la información, a la intimidad. Todo eso forma parte del mundo de las enfermedades raras y no se nos tiene que olvidar. Y dentro del derecho a la salud está también la libertad de investigación y la producción científica. Y para ellos todo nuestro respeto, porque realmente forma parte de esos derechos fundamentales. Por eso mismo nosotros tenemos que hacer uso de todas las herramientas internacionales que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, los tribunales internacionales. Un ejemplo de ello es la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España. No es un tribunal de derechos humanos, pero ha conseguido cambiar toda la normativa de lo que es la asistencia sanitaria transfronteriza. De hecho, en enero de este año próximo van a salir las primeras ofertas para los centros de referencia europea. En Europa existen los centros de experiencia, que son centros especializados en enfermedades raras en un determinado país, pero cuando un centro de experiencia, con otro centros de experiencia adoptan un acuerdo, se crea un centro de referencia. Para ser un centro de referencia en enfermedades raras se va a requerir como mínimo 10 centros de experiencia y que participen como mínimo 8 países. Habrá telemedicina, videoconferencias, el experto podrá viajar donde se encuentre el paciente y el paciente donde se encuentre el experto. Ya veremos cómo funciona, pero es un gran paso para el tema de las enfermedades raras. Se ha estado hablando mucho de la Convención de los Derechos de los Niños, pero también hay que tener en cuenta otra serie de convenciones, como la Convención de los Derechos de las Personas con Capacidad, los pactos eh, internacionales, económicos, sociales y culturales que contemplan el derecho a la salud y a la educación. Y he puesto un ejemplo porque todas esas convenciones, y ojo, porque la convención tiene carácter del tratado internacional, todas esas convenciones tienen un comité, que es como una especie de tribunal, y se puede acudir a él. Pero lo cierto es que para acudir a estos tribunales internacionales hay que agotar toda la vía administrativa y toda la vía judicial. Y eso puede ser muy largo y muy costoso. Sin embargo, tenemos otras herramientas que podemos acudir directamente. Todas esas convenciones también tienen relatores. Podemos interponer denuncias directamente cuando alguno de estos convenios es vulnerado por alguno de nuestros países. Tenemos el relator del derecho a la educación, de los derechos del niño, de los derechos de las personas con discapacidad. Y ojo, en el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay una mesa de trabajo a la que se puede acudir directamente sin necesidad de acotar toda la vía administrativa y judicial de nuestro país cuando existe una urgente necesidad, cuando hay un, peligro real porque se ha vulnerado la Convención de Derechos Humanos. Y es una mesa que hasta las últimas conversaciones mantenidas por los abogados de la ONU no ha sido utilizada por ninguna asociación, por ningún eh, paciente en todo el mundo. Y hay que tenerlo en cuenta, porque hay países que realmente deberían utilizar esta vía. Efectivamente, los tratados internacionales, una vez que son ratificados por un Estado, son directamente aplicables. Por consiguiente, si en una determinada nación no se cumple con nuestra Constitución o nuestra normativa interna, podemos acudir a esos tratados internacionales. Todos los países lo van a ratificar, o por lo menos casi todos. Es muy bonito ratificar un tratado que hable sobre los derechos fundamentales, pero luego realmente hay que aplicarlo y ver realmente su alcance. Aparte de los tratados tenemos declaraciones, no son vinculantes, pero sí que es verdad que establece una serie de valores que hay que tener en cuenta. Y he querido señalar esta declaración, que no hace falta traducir porque se puede leer perfectamente, y de ella he sacado una serie de principios que también estáis eh, acostumbrados a oírlos y que básicamente están relacionados, el consentimiento informado, la confidencialidad y la protección de datos. Respecto al consentimiento informado, el paciente tiene derecho a saber todo, todo, todo lo que respecta a su salud y en virtud de esa información tiene derecho a saber o a no saber de todo aquello que le afecte. Por otra parte, tiene, una vez que tenga toda la información, es libre para elegir entre una terapia u otra, entre todas aquellas que se le puede aplicar. Estamos hablando de la dignidad de las personas y sí que es verdad que hay personas que no pueden decidir por sí mismas y deciden sus representantes legales pero hay que tener respeto hacia estas personas y en la medida que pueda entenderlo, hay que darle toda la información para que ellos también puedan entenderlo. Al igual que los niños, hay que intentar darle toda la información en virtud de su edad y de su madurez, de su grado de madurez. <clears throat> Respecto al análisis genéticos, hay que tener también derechos a asesoramiento genético. Igualmente que hemos estado hablando mucho del principio de equidad, en los análisis eh, genéticos, estas declaraciones también hablan de accesibilidad y equidad en los análisis genéticos. Muchas veces el consentimiento informado en determinadas ocasiones puede ser verdad, pero cuando estemos hablando de análisis eh, genético tiene que ser expreso, tiene que ser escrito, previo y aparte libremente otorgado. Respecto a la confidencialidad, no es un derecho, es un deber. Y ese deber eh, viene precisamente para garantizar la privacidad, y la integridad de toda persona. Aparte, esa confidencialidad persigue al profesional, y no solamente al profesional, sino a todas aquellas personas que hayan tenido eh, acceso directo a la historia clínica, a los datos de salud del paciente durante toda su vida, hayan terminado con su contrato, con esa clínica, con ese hospital o hayan jubilado. La confidencialidad persigue siempre. Y en el tema de la protección de datos hay que tener especialmente cuidado con las compañías de seguros, con las empresas, eh, a la hora de contratar, con las instituciones educativas y con la familia cuando realmente no le afecte para nada el tema de los análisis genéticos. Respecto a la protección de datos, lógicamente estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a la intimidad de cualquier persona hay determinados datos que son datos personales, los datos donde se identifica al paciente, los datos donde directamente no se identifica al paciente porque existe un código, pero lo que viene a decir las disposiciones internacionales es que si ese código permite identificar a la persona, estamos ante una protección de datos. Solamente cuando existe una verdadera anonimización anonimación o eh, disuasión de los datos, estamos hablando realmente de que no es protección de datos. Cuando, eh, los datos que son genéticos solamente pueden ser utilizados para el fin originario, no puede ser utilizado para otro fin. Si es utilizado para otro fin, se necesita igualmente el consentimiento informado. Toda persona tiene derecho a lo que es el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos cuando la familia puede verse afectada por los resultados de un análisis genético, tiene derecho, aunque no tenga el consentimiento informado del paciente, a saber en qué medida le puede afectar. Y lógicamente tenemos que proteger a las generaciones futuras precisamente de estos datos genéticos. Estos días se estaba hablando de Red Diseases International, yo creo que la Red Internacional de Enfermedades Raras viene existiendo desde hace mucho tiempo, de una forma tácita, a través de este tipo de congresos y conferencias. Y no tiene nada que ver con lo que son el eh, proyecto de países, de organizaciones, incluso del día a día del paciente, que es realmente lo duro y lo difícil. Y eso sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Virginia, de que hay que respetar en todo caso la idiosincrasia de cada uno de estos países y de este proyecto. Pero hay que tener también en cuenta que a partir de abril del año que viene se va a lanzar el comité en la ONU de las enfermedades raras. Y es un primer paso para que el día de mañana quizás podamos tener una convención sobre los derechos de las personas con enfermedades raras. Y para eso tenemos que estar unidos y para eso tenemos que estar en el mismo barco. Como organizaciones también tenemos una serie de responsabilidades y he querido coger el código ético de FEDER, precisamente en lo que se refiere a la captación de fondos. Es un tema un poco complicado. Cuanta más eh, diversificación exista en las fuentes de financiación, y de financiación para una organización, más independiente vamos a ser. Antes de la crisis nosotros teníamos un modelo público de financiación, casi todo venía de subvenciones del Estado con la crisis hemos pasado a un modelo mixto, un modelo que es entre público y privado, y privado que realmente nos garantiza una mayor identidad. Aquí podéis ver los tres modelos y el mixto es realmente el más interesante. No es posible transformar la sociedad si no es por medio de actividades y para esto se necesita dinero, como decía Groucho Marx. El dinero no es lo más importante, pero el resto de cosas pues, cuesta mucho. Tiene que ser un medio para conseguir el fin, pero nunca un fin en sí mismo. Por eso mismo, los objetivos de la captación del fondo tienen que estar respaldados de un código ético. Es nuestra responsabilidad también como organización. Tenemos que ser transparentes para ser creíbles ante la sociedad, independientes lo máximo posible y respetar en todo caso la confidencialidad de nuestros pacientes. Muy rápidamente, FEDER tiene un código ético eh, con unos, objetivos comunes. Primero identifica cuáles son sus principios éticos y sus valores y posteriormente a través de un marco de, un marco de trabajo y dentro de esos principios y valores va a realizar todas sus actividades con todas las empresas. Debe evitar en todo lo posible todo tipo de conflicto de intereses ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad ante la sociedad. Le estamos pidiendo, estamos dando visibilidad y tenemos que ser transparentes y consistentes y en la medida de lo posible hablar con una sola voz. También tenemos unos objetivos específicos con la empresa. Igualmente tenemos un marco de trabajo donde vamos a relacionarnos con todas esas empresas solidarias y una vez que hayamos conseguido algún tipo de acuerdo con esa empresa, el acuerdo tiene que ser específico y adoptado previamente. ¿Qué es lo que va a hacer cada una de las partes? Tenemos que toda nuestra actuación y todos nuestros planes de trabajo actuar bajo los principios éticos, responsables y transparentes. Igualmente tenemos unos determinados objetivos con las, con las compañías farmacéuticas especiales, bajo ningún concepto dar datos, eh, datos de carácter personal y de pacientes. Otra cosa distinta es que nos pidan ser intermediarios entre las compañías de, la industria y los pacientes. No, promocionamos ningún, tratamiento específico y también rechazamos cualquier donación que suponga eh, fomentar un tratamiento específico. Por otra parte, sí que damos información sobre los nuevos ensayos clínicos una vez que hayan sido verificados especialmente con nuestro servicio de información y orientación. Eh, los principios eh, de la estructura de FEDER es realmente una organización independiente, no política. Cualquier financiación es reconocida públicamente la diversificación es lo que nos hace independiente, podemos eh, aceptar, hasta un 34% del total de nuestro presupuesto de una compañía solidaria, no más. No apoyamos nunca los productos comerciales de una compañía que no haya dado dinero y todas aquellas actividades que vayan bajo un sponsor tienen que ser austeras y apropiadas. Por lo demás, trabajar juntos y aprender de cada uno de nosotros en nuestro camino. Muchas gracias. Gracias, Gemma, por, esta visión tan importante desde el punto de vista de la ética para las organizaciones de pacientes. Y ahora, entonces, es el turno de, David Peña, que, como él dice, después de tantos años de, trabajar juntos, eh, conocemos muy bien el esfuerzo que significa trabajar en nuestros países. David es presidente de Pide un Deseo, que representando a las personas que viven con un trastorno lisosomal en México y también es el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muchas gracias, Vicky. Yo soy especialista en romper protocolos y órdenes. Alguna vez en la presidencia de la República rompí el protocolo y la primera dama me dijo, síguele David, síguele, hay que hacer esto y se tiene que hacer en términos muy precisos, Heiser y un Deseo, ICOR y la FEMEXER son entidades que acumulan voluntades y que se alían con toda la gente, con todas las instituciones, con todos los organismos que requieren ayuda igual que nosotros. Yo quiero ceder mi tiempo para que dos amigos excepcionales tomen, les pido de la manera más atenta, tradúcese a los Minerva, solo cinco minutos para que mi amigo de la India y mi amiga de Colombia puedan decir sus cosas de la manera más breve que sea posible, porque me parece que vienen de tan lejos y con un ánimo de participar, que lo que yo pudiera decirles, ustedes ya lo adivinan, que lo que yo pudiera demostrarles, ustedes ya lo conocen. Así que le quiero pedir a mi amigo que pase, por favor, para que él nos hable de su experiencia, por favor. Thank you very much. Um, I didn't expect that. Uh, I'm delighted to be here. Um, <clears throat> it, it's surprising, of course, um, getting the opportunity to speak on behalf of uh, Indian Organization for Rare Diseases. Some of you might be wondering what this Indian organization has got to do with the Latin American uh, organization when India is not even in the same continent. I'll come back to that one in a minute. First, let me uh, make you understand who IORE is, as many of you do not know. It is an umbrella organization representing all rare disease patients and patient um, support groups in India. It was started when most Indian people were under the impression that rare diseases meant TB and malaria. We are very fortunate that since we initiated this organization in 2003, Steve Graft, who was then director for Office of Rare Diseases Research, NIH, provided immense help for us every step of the way. His leadership continued even after he retired from NIH. I and Indian rare uh, patients are grateful to Steve Graft. The goals of Indian organization, first, raising the awareness of rare diseases. Second, advocate public policy. And third, motivate pharma and biotech companies to develop orphan drugs. It is very difficult situation for us at the time when we do not even have a definition for rare diseases, have no idea how many rare diseases are known in India, and number of people suffering with rare diseases. For this state of affair, from this state of affair, we faced a lot of several, uh, which we faced for several years, we came long ways. I do not have time at this time to describe the details, but I thought I should give you two or three uh, events. At the government level, I already brought Ministry of Commerce and Indian pharmaceutical companies on one stage to have conversation to identify each other's needs, wants, and limitations. I have already collaborated with not for profit research institutions to discover new orphan drugs, advised and prompted small pharma companies to take advantage of repurposed drugs, thus de-risking their investment. Partnership with creating Center for Excellence for Rare Diseases, Ministry of Pharmaceuticals, etc. Due to lack of time, among many uh, accomplishments, I like to highlight one event. As you all know, India is the biggest democratic country in the world. The 11th former president of India, Dr. Abdul Kalam, on March 20, 2015, became spokesperson for this cause, raising the awareness of rare diseases and also unveiled a white paper addressing the government of India, a roadmap which describes various aspects of policy matters, including Orphan Drug Act. I'm sad to tell you that three months after this historic event, he passed away unexpectedly. In his last wish, he mentioned six unfinished tasks, rare diseases one of them. Because of this unprecedented respect Dr. Uh, Kalam commands, compared with any other presidents of India since independence 1947, the rare diseases issue got attention of our current dynamic Prime Minister Mr. Narendra Modi. Now let me tell you the purpose of IORD to be in this Global Week 2015 of the Rare Disease Mexico. Rare diseases are not localized in any one industry like neglected diseases, which are generally in developing and tropical countries. Rare diseases do not distinguish national boundaries, rich or poor countries, uh, Christian, Muslim, Hindu religion, men or women, children or uh, adults it is global issue. Irrespective of country of origin, it is important for all of us to work together to solve this global problem. We will solve it, I'm confident. Please recall what global cooperation did. In the past, global cooperation eradicated diseases like smallpox, almost eradicated polio, 13 infectious diseases at least in Americas. You can find many examples. Neither uh, neglected disease as well.